Alltså, har jag sagt att dina ögon har samma färg som gråsa eller? Ja, det har du. Vad har mina för färg då? Mm. Men typ... Jag vet inte. Jo. Säg. Men typ... Men typ blå. Och kanske grå. Typ som... Eh, som hav.